ein Tier geben, dem es gut geht. Und welchem Tier geht es gut? Der Kuh, Der Kuh geht's gut! Sardiner fressen das gute Gras und wedeln mit dem Schwanz. Ich weiß, die Kühe machen das, darum ich heute tanze. Ich hab so manche schon geimpft und auch operiert. Die Bauern haben oft geschimpft und haben sich geniert. Ich tanze heute und schwing die Tasche mit den Medikamenten. Die Heilerfolge kommen rasch. Das Blatt tut sich schnell wenden. Und ist die Kuh dann ganz gesund, dann freut sich auch der Bauer. Dann geht es in der Küche rund. Die Bäuerin guckt sauer. Gesoffen wird der gute Schnaps, geheier ich die Kuh. Ich greif dann ab, doch an den Schnaps, dann lehn ich mich zur Ruhe. Gesoffen wird der gute Schnaps, geheier ich die Kuh. Ich greif dann ab, doch an den Schnaps, dann lehn ich mich zur Ruhe. Gesoffen wird der gute Schnaps, geheier ich die Kuh. Ich greif dann ab, doch an den Schnaps, dann lehn ich mich zur Ruhe. Gesoffen wird der gute Schnaps, geheier ich die Kuh. Ich greife der Macht noch an, die den Strafverlege ich mich zur Ruhe.